Bora, nego, vai, bora mais uma. Aê, Todo Brasil, Brasil, vai. Chama no meu vai. E eu perguntei ao garçom Que tasse tá de mentira tem aí? Ele disse, meu amigo, eu tenho paias Ultimamente é o que mais vendo por aqui eu disse traga para mim uma bicada, Eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher é a vinte tanto pra mim Hoje eu vivo embriagado de mentira Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei foi caia Isso é bem feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje vou beber mentira Porque já cansei de ouvir Eu confiei depois eu levei foi cá e certo feito pra mim Acreditei na falsidade da Jandira Hoje vou beber mentira porque já cansei de ouvir Puxa essa vontade Ele disse, meu amigo, eu tenho várias Ultimamente é o que mais ando por aqui Eu disse, traga para mim uma de cada Eu vou fazer uma homenagem a Jandira Essa mulher é de tanto pra mim Hoje eu vivo embriagado Eu confiei demais naquela canalha Depois eu levei mentira Vou devolver de mentira porque já cansei de ouvir Para quê? Eu confiei que vai tá cantalha Depois eu, galera do Instagram, abraço vaqueiro Acreditei na falsidade da Jandira Vou devolver de mentira porque já cansei de ouvir O vaqueiro é bom demais, vem, vai